So Erica, what are the emotions after the first game? Um, after the first game, also it's a tight game, but you know we came together as a team. We came together as a team, reflected, fight. So Kev, what's the emotion? Close. Samba just sitting around, other people doing actual work, playing. fancy people. name of the brunch. aga mis ma võtame nüüd? kas see Leonidas Sildiga oli hea või? see, see. see oli päris hea. no take it. ma ei söönud seda, ma sain midagi muud. Nonii, what is uh,, eh, mis eh, hinnang on? another day, another lunch, another friend. Goodbye. Yes, go. lastega mängimas. Another day, another Neemede, ehm, ma tahtsin öelda lunch, tegelikult on õhtusöök. Hello. vanaema toob siukse uskumatu. Helen ütles, et keegi oli öelnud, et see on maailma kõige parem kook Hey. Boys in telling. So, uh, what are your thoughts on Estonia? Uh, it's not that cheap as it used to be. Uh, yeah. But it's very nice, very many factors that used to be factors and nowadays they are parts. yeah. Very nice. But it's first time for Tobias. yeah. First time for me now I'm positively surprised. Hey! I like how prosperous Estonia was. It's actually, um, I don't know, uh, my thoughts about Estonia were completely different. <laughs> what are you doing? <laughs> Eh. <laughs> Making friends. vlog. Hey, look at this beautiful girl. Look at the birthday girl. Hey. Beautiful. Ooh. podcasti teema on siis äh, Fun Games. aprill teatavasti on meil äh, naljakuu <laughs> ja äh, ta on olnud väga fun and games. ta ei ole veel läbi, aga ma arvan, et ka edaspidi ta on fun and games. <laughs> küll aga väga teemakohaselt täna on mul olnud põhimõtteliselt terve päev mingi mental breakdown sellest, et äh, ma pidin Tallinnast tagasi üle Öörisse tulema ja seal ei ole nagu mingit ähm, <laughs> mingit loogilist põhjendust, miks ma nii upset olen sellega seekord. siin on suvi ja siin on nii mõnus ähm,. aga mul on tunne, et ähm, Lily, where are we? Um, we're at Grotmark. <laughs> and what is this building? building? <laughs> we're staying on the steps of City Hall, opposite the church where God gives you the finger. <laughs> selline ilus kevadõhtu. So beautiful. comments on Well, the girls won, so that is good. Yeah. That's what matters. we don't talk about the boys, the girls won. Look at the winners! Hey. Lovely! Oh, you're so photogenic! And all the roads are blind. say to you, but I don't know how. Unlucky. We actually could have won that final. It just got a couple of kicks, let us down. But other than that, it should have been us. But now on to rushing. We actually won something today. first of all, we'd like to thank Alan James for training us, for mentoring us, and getting us to the final. and then to all the girls who played today, you put in a massive effort. Well done thanks the lads for coming all the way to Eindhoven to support us. <laughs> Thank you. Look at these people. How are you guys? We're great. Slightly hungover, but we're getting there. What's the tea? What's um, going on in your um, life? Tea is. <laughs> That's beautiful day in Belgium. What well, it kind of, it was. Mara decides to sit in the shade rather than the sunshine, so I'm sorry. <laughs> we could have moved, Millie. you didn't challenge me on that. No, I was quite enjoying watching the guys play spiderboard actually. That was quite fun. Great views over here. <laughs> um, no, what's the tea? I don't think that wasn't there any tea last night. <laughs> Um, yeah, there, there was no real drama last night. Other than who was it? The Oh, the other Spanish guy. <laughs> Yeah. the other Spanish guy. We don't know him. We don't need to learn his name. We will into to the the thinking of preaching oh, I think I'm only reaching when I'm freezing hey. There's a thought that beckons me And it makes me sit apart from me We'll die. Lunch in the park! Yay! Beautiful girls having ice cream. beautiful girl in a beautiful, I want to say park, it's not a park. they don't like the blues, but you wrong blues come from fancy pants. They were seen through female characteristics, but its traditions are bared by women. Oh my god, look who's here! <laughs> Matta! Oh, kooli Hey! Thank you. mul on äh, konkreetselt mingi kuus kaksteist. Äh, aprilli viimane päev on käes ja ma ei saa aru, kas siit on midagi kuulda. ma loodan, et on, ma ei taha väga kõvasti rääkida, kuna ma olen äh, elumajade kõrval, aga äh, ma sain aru <laughs> et ma ei lõpetanud kunagi oma Äh, juttu teemal löövesse tagasi tuleku mental breakdown ja nagu isegi kui ma juba praegu selle mõtlen, siis see on nagu veits äh, loll, aga it happened ja ma arvan, et we need to address it, kuna äh, aprilli teema siis oli ähm, fun and games ja ta oli seda väga palju igas mõttes ja nagu reaalselt mul on olnud väga tore Belgias ja Eestis ja igal pool ähm,. reaalselt, kes läheb, kas te lähete praegu tööle või? kuus viisteist hommikul. Good for you. Anyways, aprill on olnud igas mõttes fun and games ja ma väga tahtsin sellele keskenduda, aga seal on olnud ka väga palju muid ähm, <laughs> emotsioone I guess. ja ma arvan, me peame address ima seda <laughs> Eestist äh, tagasituleku mental breakdown'i, sest see lihtsalt jäi lahenduseta ja nagu ma ei, mul on tunne, et nagu tähendab, mina olin see, kes läbi elas, of course, aga nagu samas mul on tunne, et ma nagu ei tea seda õiget äh, vastust sellele. igal juhul Eestis oli väga tore ja nagu see oli teistmoodi tore kui jõuluajal, sellepärast jõuluajal oli see väga nagu mingi üks vastuvõtt teise järgi kuidagi. aga nüüd, kui ma läksin äh, koju tagasi, see ei olnud nagu sihuke kuidagi formaalne mingi külastus, vaid see oli nagu actually Eesti elu elamine ja võib-olla sellest tulenevalt ma olin nagu väga emotional tagasi tulles. aga ma arvan, et ma pean ütlema siin ära, et see oli reaalselt ainult see üks päev võib-olla kaks päeva, nagu järgmine päev oli ka veits nagu mm,, aga nagu äh, Lööveni elu on ülitore. teema ei olnud kuidagi see, et ma ei taha Löövenisse tulla, teema oli see, et ma ei taha Tallinnast ära minna, mis see on, äh, ma arvan, meeldetuletus Future Maarjale ja kelle iganes, kes mõtleb, et Tallinn on mingi konnatiik. Äh, Tallinnas toimub väga palju asju, tuleb välja ja kui su elu on Tallinnas, siis ähm, sealt tagasi tulla on nagu kuidagi, ma ei tea, sealt tagasi tulek oli raske. aga äh, nüüd, kui ma olen tagasi, siis nagu I m loving life. nagu reaalselt iga päev ainult toredamaks läheb siin äh,. ja nagu ma päriselt, ma tunnen seda, et nagu iga päev, kui ma olen siin, on tore ja ma naudin seda ja mul on ülihea <laughs> meel tagasi olla mm, ja siin oma elukest elada. täna või noh, nüüd juba eile, siis kell <laughs> kuus hommikul ähm, oli rahvusvaheline tantsupäev ja ma käisin äh, Martel külas Antwerpis, of course alati on tore Martet näha äh,. alati on tore tantsu teha, nii et äh, see, see on nagu win-win situation juba eos, aga igal juhul uh, I missed my Gaelic training, aga ma ütlesin, et uh, äh, I will be dancing tonight ja nagu näha, kell on kuus, me tantsisime kella kuueni ja ma ei olnud viimane, kes sealt lahkus. inimesed jäid veel tantsima. sellega mul on tunne, et ma pean ütlema, et ma olen väga blessed selle seltskonnaga, kes mul siin Löövenis on, et nad äh,, sest <laughs> nad on nii toredad ma ei tea, kas mul on kunagi olnud nii diverse nagu mingit tutvusringkonda, mida rohkem ma, ma nende inimestega nagu aega veedan ja nendega juttu räägin, seda toredam nendega on. nii et jaa, hashtag pole eest, igal juhul mul oli tunne, et mul on vaja address ida <laughs> seda mental breakdown'i, mis toimus siis, kui ma tulin tagasi Eestist ja öelda, et kõik on korras. Äh, sest nüüd on äh, juba kõik tore <laughs> ja, ja. Mm, ma ei tea, oleneb, kui ma teen homme midagi toredat, siis ma filmin seda, kui ei tee, siis äh, that's the see it äh,. Like and subscribe ja pange pellu yes..